Bakit nagera? Nagera to? Alis tayo dito. Ano Alis ka na. Naku po. Binigera yung base namin. Oo nga. Naku ano po. O, hindi kami kasali. Naku ano po. Balak na pa tayo. Eh. Alis na po. yung base natin. Aalis na po. Naku po. Huwag ginabol tayo. <laughs> hindi yan. Bawal RP dito, di ba? What the heck? Uy! Ano ba wala RP dito sa sakya na to? What the heck? Yung pera ko! Butas-butas nga yung katawan mo eh. <laughs> Binaril tayo dun. <laughs> Bibisita lang sa bahay, nadamay pa. Bibisita lang sa bahay, nadamay pa. Tapos isa pa, may nakalagay naman. Hindi, eh, siguro nakita lang nila harap na sasakyan. Tapos butas ko eh. Ay, oh, may tama nga rin ako. Oh. Ano Sinabas-sintas ka. Ano kaya nangyayari? Ale. Halika, sir, sir. kita. Sir, may report ako, sir. Ay, ano yan? Sir, may report ako. May barilan doon, sir, oh. Sa taas, sir. Kita mo yung, ano? Sa taas? Kita mo yung kulay blue doon na garage din sa taas, sir. Sa may doon, no? Oh. Sa may subdivision. Meron? Pinagbabaril kami, sir. Tignan mo naman ang kotse namin, oh. May nakalagay, oh. Admin. Tingnan mo dito sa likod. Tingnan mo dito sa likod. Oh. Tingnan mo sa likod. Ano nakalagay? Ayan. Ano nakalagay sulat? No armor from this vehicle. Stay back. Nagbabaril kami, sir. Marunong ba yung magbasa yung mga andon? San? San doon, sir? Andon, sir. Sa may garage doon. Doon sa may subdivision, sir. Tara, ano yun, doon, sir? subdivision? Oo, sa may subdivision. I-report ko sana sa inyo, sir, eh. Sa may garage? Oo. Saan yun? Pwede pa samahan ako. Tara. Punta Dahil lang sila doon eh. Samahan pa kita doon eh. Mamamatay ako doon. Dina dinamay ba kayo? Dinamay kayo? Dinamay kami eh. Eh, dadaan lang sana kami doon. Anong mga tsura, sir? naka block sila na may bag na Adidas. Aba, Beltran. Mga Beltran niya ata, oo. Eh, san, talaga, san talagang, dito? Subdivision, ah? subdivision, subdivision sa taas. sa may taas, doon sa may... Natamaan sa patong, ano yung eh, girlfriend ko eh. Binangga ka? Bibili lang po kami ng bahay. Bibili, bibilisan na kami ng bahay. Eh, binagbabaril kami doon. Ah, oo, sa subdivision. Nagulat, na din kami doon, doon sa subdivision. Eh, kawawa. Saan ang tama mo? Kawawa. Saan ang tama mo? Sa Bitibo ata eh ka, babangatin kita. Oh, wag na, wag na, wag na. Oh, sir, papagamot na ako, sir. Nagbablak out. Sorry. Uh, Aba. EMS. Naku po. Motor ko. Daan po ah. Pilay ako. Daan ka lang. Pilay ka ba? Gusto bang buhatin kita? Oo, ayun natin ako. Okay na bang buhatin kita? Ah, ah. Kaya mo ba? Kaya. Kaya ba? Wheelchair, wheelchair. Pilay ko. Tulog. Tulog. Hindi ko na kaya. <laughs> oh my God! Ang sakit. Alam mo, sobrang sakit. Kaya mo yan. Malapit na. Paano po? Tulog, Dok. Dok. Ako po. Nalaling kita sa doktor. Ano nangyari dyan? Nabaril po. Nabaril po kami. Si Sir. Sir, tulong sir. Nabaling po kami, na, nabaril po kami sir eh. Sabi ko sa eh, <laughs> iyo, naku po, naku po, Ano nangyari? Ano pang iisipin nyo na sa akin, naku po. Ang galing, pwede pala yun. Oo. Ikaw naman, eh, ano pa yung... ano nangyari? Meron sir eh. Anong ba trabaho mo dito? Butcher. Ah, eh, sabihin mo lang kung gusto mo mag-apply sa kumpanya ko, eh pwede kitang gawing bodyguard ko ha. Ah, copy sir, copy sir, pag ano sir. Oo, ano nakikita ano mo bang... Ano pangalan niya sir? Ah, Pulube. Hanapin ah. mo na si Pulube. Okay. Kailangan niya bodyguard, pinagbabarat siya eh. Kailangan ko ng bodyguard eh para sa sa jowa ko eh walang bodyguard yung jowa ko eh paano naman kung wala ako gusto ko maging safety to kahit wala ako ako ba a- ako bang magiging bodyguard ng jowa ni Sad? Eh, kung okay sa'yo, i-hire kita. Eh, baka maging kabit ko yan. Oh, naku. Ako po. Bihira, kabit. Sir. Diba? Diba? Baka matuso ka sinabi dyan, ma'am. Oo nga, yung buhok pa lang eh. Mm, ganyan, hmm, ganyan, niya, ganyan yung magsalita yan kasi kina-challenge ka niya kung papatol ka. Oo, eh, akong tama. Mabait ako. ka pala nito. Hindi ako Oo. basta-basta nagpapaakit sa mga babae. Ay, Ayun, naman pala, ayun, ayun naman pala. Eh, Totoo, ba yan, Boy Tusok? Nakikita mo ba yung mga puti dito na may mga bag? Ah, tumatambay yes, dyan. Mga nakaputi na naka, may mga bag. Ah, yes, sir. yan, yan, yun yung mga makasamahan mo. Naku, napakarami pala nun ah. Dapat magputi ka. Ah, alaga ko. Magandang Hello, hello. umaga sa'yo, ma'am. Magandang Magandang umaga umaga. si paring Putch. Eh, ito si paring J. Paul. Yan yung mga captain ko. Yeah. Nice Ito- meeting you po, Ito madam. Nice meeting you, ah, madam. Nice meeting you. Ito si, ah, si Carla. Eh, ma'am nyo Carla. Okay po, Eh, madam. welcome po sa Welcome family, po. ma'am Carla. Salamat, salamat. Oo, oo, oo. Eh, ito pa ay sinasabihan ko eh kung ang anong balak niya eh magsabi na siya sa akin kasi gagawin ko siyang secretary. Mm. Mm-hmm. Oo. Oh, welcome siya dito sa Welcome na welcome sa family na. Mm-hmm. Sir hey. Philips, tin- tinrider ako ng aking mahal. Oh. Naku po. Masanay Kasama ka na. pumatay sa amin. <laughs> Tama siya pumatay sa amin. Nakaray ko. Ang masasabi ko kay Boss Pulog, mapagmahal yan. Iyaw. Oo, oo, Sobrang mapagmahal yan. So, Kailangan yung ng buhok mo, na paki, pakibago. <laughs> Pagkaayos. Gusto ano eh. <laughs> Pakiayos. Palam, palam, palam, palam. Sige, ingat ka. Paalam, paalam. Tusok eh. Tama siya. Baby, nga lamig naman ang kamay mo. Yun talaga, galing ako sa ano, pero po kailan ba ang kasal? <laughs> Yan nga pinagpaplanuhan namin. Huwag muna ngayon sa pulos. Mainit-init pa ang laban namin. Eh. Alam mo bang nangyari doon eh pinagbabaril kami doon. <laughs> Nadalaw na kami, pinagbabaril kami doon sa may bahay. Doon. Baka tayo. Anong bahay? Doon sa bahay natin. Mm, meron eh. silang in-hold up kanina eh. Dadagdag pa sana ako. Ako po. Kawawa ako sir doon. May mga tama yung kidney ko. Loko. Mga bala. Hindi pa naalis. Eh, kawawa naman tong girlfriend ko eh. Tinamaan sa bid dito. Pilay-pilay ka kanina to. Ah sir doon. Pinapersonal na kami. Loko. Nako po. Eh, ko ba? Dinad, dinadamay ng mga boss namin. Sir, kamusta? Oh. Ayan, sir, lang, ganyan, nakuha na, na namin. Buti na lang hindi nalaglag yung dinadalang baby nitong girlfriend. Ay, ay, wala pala. Negative pala yun. Wala. Negative pala yun. sa nag-test. Nag, ay, ano? Ay, wala, akong, wala akong pera ng... doon. Oy, oy. At parang alam mo na yung... <laughs> alam ko na pag ganyan boses mo eh. <laughs> Talo sa casino ata, sir. Alam ko na kasi pag ganyan yung boses mo. <gasps> Ano ba ang balak mo? Ano ba ang balak mo? <laughs> Nakita mo ba yung bumunot ako ng cellphone, sir? Oo. Ano, ang... ano ba ang balak mo? Asa ah, ngayon? Ah, ano, ano, uh, di, ano ah. ba ang pakay ba talaga? Alam ko talagang hiram Ay, pera ka talaga pera. yun. So, ay eh, magkano bang hiramin mo? Ah, siguro sir mga ano lang, 5 million. Nilista ko na ba yan? Lista mo, eh, lista mo. Baby, pakilista na lang, baby, ha? Sige, anong pangalan niya? Na Don ah. Romantico. Ah, Don Roman. 30% to ah. Oh, hindi, ah, 5 million yung 5 million yung hiramin niya eh lagay mo diyan eh ano 15 million lahat. Ay, tubo tayo 10 million ha. Pambira. Parang alam mo na agad yung paglapit ko sa ra. okay, sige. Kung ayaw mo, sir, doon. Ayaw mo magbayad, sasaksakin kita sa tagilira. Okay na, nalista ko na. eh, mga kaibigan din natin to si Paring Don. Eh, Paring Don, mm. eh, nalista mo na, baby? Nalista ko na. Wala nang takas yan. Anong sinabi mo? Sabi ko lang boss, iyakin sila boss. Totoo Kasi naman. talo sila boss, eh. talo sila boss. Eh, Oo. ganun talaga. Hindi maiiwasan yung mga Ah, ganyan-ganyan. Basta mga pare, di tayo tutulad sa kanila. Oo, huwag mo tabihan si Ma'am. Huwag mo Uy, tabihan. Huwag mo naku, naku. tayo tabihan. Uy, umalis ka dyan. Angel, Angel. Uy, umalis ka dyan. Ay, dumi-dumi na. Angel, ano Chinelas yan, mo. Angel? Uy, umalis ka Side to side kami ni boss. Mm, dyan. Ayan, gusto mo saksakin ko yung kidney mo. <laughs> Tanggalin ng kidney mo. Pare, mainit ulo ko ngayon. Eh, kasi pinipersonal ko na to ngayon. Calling pinkish. Parang you.